bonjour monsieur Bross. Vous êtes ici pour l'examen du permis de conduire, restez calme, on y va tranquillou. Et quand vous êtes prêt et que la signalisation vous le permet, vous pouvez démarrer. euh, bah tout droit. Hmm. ah là là là là, les démarrages c'est pas encore ça, hein Faut partir aux deux, monsieur. Allez, c'est pas grave, remettez le contact, on avance tranquillement. Let's go On a un peu de retard, hein, mais rien de grave. On va tester vos hors-pistes. Prenez ce champignon et on va couper à la prochaine à droite. Vous l'avez pris trop large, monsieur Bross. Vous n'avez qu'un champignon, pas trois. Et eh bah ben, faut sauter maintenant. Hein. Y'a que ça qui marche. Non, non, non, non, non, non. Pas carapace bleue, c'est pas cool. Non, non. Rangez-moi ça ici, on n'est pas des fumiers. Hmm. Prenez plutôt ceci. On va tester vos lancers de carapace verte en voie publique. Allez-y. Je note utiliser les carapaces rouges pendant deux ans après l'obtention de votre permis. Bon, vous voyez ce tremplin là-bas vous allez me faire une figure. Ah, <laughs> c'était vraiment parfait, le triple salto, le front kick 180, rien à redire. C'est qu'il en a dans le moteur, le petit moustachu. Ah non, non, non, non, mais vous pouvez dire youpi autant que vous voulez, hein. Ça changera rien. Ah, je vous aime bien quand même, hein. Vous méritez pas votre dernière place. Tenez, prenez ça, mais ça reste entre nous, hein. sais pas si c'était autorisé, mais ça me plaît. Et en plus, maintenant vous êtes deuxième et la ligne d'arrivée est beaucoup trop proche pour se la faire voler. Donc si vous voulez votre permis de conduire, va falloir dépasser cette petite sac de Luigi. Et en plus, il nous regarde mal. Non, mais je vais péter un câble. Prenez la caisse à objet, là, là, là, là. Prenez, prenez, voilà. Merde, une pièce. Qu'est-ce que je vais foutre d'une pièce Oh, et puis merde. Hé, hey, Luigi, hé oh Allez, fonce, fonce, fonce, fonce, fonce, on dégage, on dégage Félicitations, monsieur Bros. Bon, je vous ai un peu aidé et j'ai vu une ou deux fragilités par-ci par-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on se revoit la semaine prochaine sur la route arc-en-ciel pour consolider tout ça, ok Et après, ça devrait être bon. you.